हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के बना रहा हूँ और पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम सीखेंगे काउंट फंक्शन का यूज तो काउंट एक फंक्शन है जिसे पाइथन में हम कैसे यूज करते हैं आइए चलिए देखते हैं तो हम यहाँ पर एक टपल बना रहे हैं टी टू नाम से तो टी टू लिख दिया ये और यहाँ पर टपल के लिए जैसा कि जानते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट ही यूज होता है तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया अब यहाँ पर कुछ नंबर्स मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लाइक यहाँ पे देख सकते हैं ये नंबर मैं टाइप कर रहा हूँ अब इसमें कुछ नंबर रिपीट भी होंगे ठीक है तो जो नंबर रिपीट होंगे उनको ये काउंट जो है काउंट करके देता है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सेवेंटी सेवन फिर रिपीट हुआ फिर यहाँ पे एट हुआ फिर यहाँ पे टू हुआ फोर फिर से रिपीट किया हमने और फिर यहाँ पे last at last fifty five कर दिया तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये हमने एक टपल बना दिया है अब हम एंटर करके नीचे आएंगे अगर हम सीधा सीधा प्रिंट करवा दें देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रिंट करवा दें टी को तो यहाँ पर आप देखेंगे F5 करके पहले सेव करता हूँ इसको तो यहाँ पे आप डॉट पी वाई लगाएंगे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी जो टपल है वो प्रिंट हो जा रही है लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हमें काउंट फंक्शन का यूज करना है तो यहाँ पे count T two dot count C O U N T ये काउंट दे दिया और यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे अब यहाँ पर किसको प्रिंट करवाना है टी टू को ही प्रिंट करवाना है तो ये टी टू लिख दिया दोनों ब्रैकेट को क्लोज किया F5 किया एंटर किया तो यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए यहाँ पर आ, ये जीरो आ रहा है जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम वो नंबर देंगे जो नंबर हमें रेपिटेटिवली देखना है कितनी बार आया जैसे फोर कितनी बार आया है ये हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे फोर दे दिया और जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है थ्री टेन तो ये देखिए यहाँ पर फोर जो है एक बार आया फिर यहाँ दो बार आया और यहाँ तीन बार आया इसी तरीके से 77 को चेक करते हैं कि 77 कितनी बार आया है तो ये काउंट जो फंक्शन है उसकी मदद से हम ये कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए ये दो बार आया है 77 तो इसमें चेक कीजिए यहाँ पे 77 कितनी बार आया है ये एक बार ये दो बार ठीक है तो इस तरीके से काउंट जो है वर्क करता है उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी ठीक है